year year سال year It took me a year to finish the project. It took me a year to finish the project. It اشاره میکنه به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه. Took گذشته take یعنی در برداشت. می برای من مرا a year یک سال year گفتیم که یعنی سال to به منظور finish پایان دادن به اتمام رساندن the project اون پروژه ها رو THE برای این استفاده شده که در مورد پروژه‌ای صحبت میکنه که بین گوینده و شنونده آشناس هر دو میدونن کدوم پروژه رو داره میگه It took me a year یعنی برای من یک سال طول کشید To finish که به اتمام برسونم the project پروژه رو It took me a year to finish the project. برای من یک سال طول کشید تا پروژه را تمام کنم. It took me a year to finish the project. It took me a year to finish the project. We will go to Canada next year. We will go to Canada next year. We ما will go خواهیم رفت to Canada به کانادا next بعدی year سال next year سال آینده we will go ما خواهیم رفت to Canada به کانادا we will go to Canada next year ما سال آینده به کانادا خواهیم رفت we will go to Canada next year we will go to Canada next year.